OK。 The courtesy of your hall is somewhat lessened of late, Theoden King. not welcome. Why should I welcome you? cooking. an adequate order. Yeah. One a la carte AB oyster uh, and premium pork set, uh, salmon sashimi, premium pork curry, and yeah. two warm water. Yeah. 亚麻丝吗？嗯，那必须的。

怎么看是老树呀？我们也不知道啊，他那边写来不是老树哦。比较香浓，比较香浓，比较浓郁哈。啊，浓郁。 <laughs> Thank you.

에 있는 옷이 너무 마음에 들어전 세계 딱한 군데 한 군데가 있더라고. 이거 이제 약간 제 친구가 예술 씨가 이- 런거 입었잖아요. 어! 기억나요? 아니 어떻게 알았지? 아니 예. 근데 단을 많이 잘라냈네 원단을